саламатсыздар арман оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз қатынас ыдыстар деген тақырыпты қарастырамыз жетінші сынып бүгінгі тақырыпқа негізі арқау болатын тірек сөздеріміз қатынас ыдыстар гидростатикалық парадокс негізгі осы тірек сөздерге тоқталатын боламыз мына жерде суретке қарау арқылы бір мағына тану процесін қарастырдық бұл жерде көріп тұрғандарымыздай яғни өткен сабақты бір еске түсіру мақсатында бұл суреттерді ә, сіздерге ұсынып отырмыз әрине барлықтарыңыз осы моментте пауза жасап ә, сіз өз пікіріңізді комментар ретінде қалдырсаңыз болады әрине ә, бізде офлайн жүзінде оқушылардан алған пікірімізбен онлайнда оқушылардың пікірін салыстырып көргіміз келеді әрине сол себепті сіз де өз пікіріңізді қалдырсаңыз болады ары қарай жалғастырамыз <clears throat> қатынас деп нені айтамыз қандай ыдыстарды айтамыз деген сұраққа тоқталамыз қатынас ыдыстар деп отқанымыз ортақ түптері бар ыдыстар қатынас ыдыстар деп аталады мысалы мына жерде көріп тұрғанымыздай суреттерде бізге бейнелеп тұрғандай <coughs> ыдыстар көрінген иә мына мысалы ортақ түбі бірдей иә мына жерде қараңыздар су құйылады барлығы да бірдей деңгейде болады ол ә, несі пішін әртүрлі болғанымен бірақ деңгейлер бірде немесе мына жерде көріп тұрғанымыздай мына процесте су құйылатын болса деңгейлер бірде болады да неге мысалы міне шәйнекте де солай ә, э, немесе мына ыдыста да солай яғни су азайған сайын мына жақтан азай береді бірде азаяды деген сөз да яғни бұл деген сөз ә, ортақ түптер яғни мына түптері бірде болғандықтан ә, мына бетке түсіретін қысым мен мына бетке түсірілетін қысымымыз бірде болады деген сөз да яғни мына қысым бір мен қысым екіміз тең болады деген сөз сол себепті екеуі бірдей не істейді төмендейді деген сөз өткен сабақты біз қарастырдық қой жалпы осы қысымның яғни биіктікке тәуелділігін қарастырған болатынбыз сұйықтарда қысымның иә осыған байланысты ал енді мына жерде осы қатынастарға байланысты <clears throat> формуласы бар иә өткен сабақта естеріңізде болса міне сұйықтардағы қысымның формуласының формуласы бар еді иә бізде міне қараңыздар қысым тең ро h бірінші ыдыстыңкі болса ә, екінші ыдыстікі міне тоже бірдей қысымдар екеуінде де қалай болып тұр қысым бір және қысым екі деп қояйық бір біріне тең болған кезде олар еркін үдеулері не істейді қысқарады нәтижесінде біз ә, биіктік бірді бөлеміз міне биіктік екі мына бетке бөлімі өтеді ал қысым біріміз мына бетке тығыздық біріміз мына бетке ә, төмен көтеді. нәтижесінде формуламыз келіп шығады екен міне қатынас формуласы бұл жерде h деп отқанымыз биіктік ә, өлшем бірлігі метрмен қарастырылады ал ро деп отқанымыз тығыздық ә, өлшем бірлігі әрине бұл килограмм бөлінген метр кубқа тең иә <clears throat> әрине бізде екі жақты дағы ыдыстардың сұйықтықтарының тығыздықтары яғни екі жаққа екі түрлі сұйық құюға болады немесе су немесе бензин құюға болады деген секілді әртүрлі жасауға да болады деген сөз ә, мысалы мына жерде біз өткен сабақта айтқан болатынбыз қысым жалпы қысым ә, қатты денелердегі қысым күштің яғни бағытына қарай түсірілетін еді ал сұйықтар мен газдардағы қысым барлық бағытқа бірдей түсіреді дегенбіз мысалы міне қараңыздар әсер еткен иә жоғарыдан әсер етеді немесе төменнен әсер етеді яғни оның несіне байланысты биіктігіне байланысты әртүрлі бұған байланысты біз айтқан болатынбыз паскаль заңы яғни паскаль принципі деп жатқанымыз сұйықтар мен газ өзіне түсірілген қысымды барлық бағытта бірдей таратады дегенге мысал бола алады ал енді <clears throat> тәжірибе ретінде мынандай бір суретті ашып қарастырдық э, әрине мына аралығымыз иә бізде су аралығы мына аралығымыз мұнай құйылғанда қарайтын болсаңыздар судың су мұнайды не істеді жоғары қарай көтеріп жіберді демек судың тығыздығы мұнайдың тығыздығынан жоғары деген сөз да соған байланысты міне бізде мұнайдың тығыздығын биіктік бір деп алдық судың ә, биіктігін h екі деп алдық мынау бізде ә, мұнайдікі мынау судікі нәтижесінде формуланы түрлендірген кезде қысымдарды да екі жақта бірдей болғандықтан сұйықтарда қысымның формасын алдық осы жерден биіктіктердің қатынасын алған кезде мынандай бір форма келіп шықты деген сөз бұл қарапайым бір тәжірибе себебі ә, мысалы майды суға салсақ тоже батпайды неге өйткені майдың тығыздығы судың тығыздығынан аз болғандықтан деп қарастырылады иә ал енді келесі бізде өмірде қолданылуы дейміз яғни осы қатынас ыдыстардың өмірде қолданылуы мысалы қарайтын болсаңыздар міне мынандай бір ә, каплинца дейміз ғой енді медицинада қолданылады ә, не істейді жоғары іліп қояды су осыдан ағып келіп біздің қаны қолымызға яғни кіреді деген сөз иә қан қанға енеді немесе мынандай бір нелер болады ол су жинайтын иә мынау мына жерде қарайтын болсаңыздар мына жақта су жинады суды жібергеннен кейін бұл бізге не істейді үйімізге міне иә яғни үйдің биіктігі ә, мына судың биіктігінен төмен болу керек өйткені қысыммен бүйтіп барады ғой иә сол себепті су осылай біздің немізге енеді деген сөз түсіндіре алдық па бұл әрине өмірде қолдану мысал болады міне қараңыздар суды жинадық мына бочкаға мына жақтан ә, жердің суын пайдалана отырып мына жаққа суды жинадық осы жақтан су не істеді келіп біздің үйге енді міне әр үйге әр этажға осылай енеді яғни судың биіктігі үйдің биіктігінен суды жинайтын ә, бочканың биіктігі үйдің биіктігінен жоғары болу керек себебі қысыммен су ә, осылай түседі өйткені өткен сабақта айттық яғни қысым неге байланысты оның биіктігіне байланысты деген болатынбыз ары қарай кеттік енді осыған байланысты мына жерде бірнеше есепті ә, бар болған үш есеп бердік үш есепті шығарамыз түсінбесек комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады яғни бүгінгі қарастырғанымыз қатынас ыдыстар ә, күнделікті өмірде жаңағы шәйнегіміз иә құманымыз немесе сол секілді ыдыстарға құйылған кезде сұйықтардың бір бірімен қосылмау процесін айтқан болады айттық әрине сіздерге түсінікті болды деген сенімдеміз әрине түсінікті бол қаншалықты түсінікті болды қаншалықты түсініксіз болғандығын осы үш форма есепті шығара отырып өздеріңіздің ә, білімдеріңізді жетілдіресіздер деген үміттеміз жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар және де біздің каналға тіркелуді осы ә, сілтемені басқа бір достармен бөлісуді ұмытпаңдар физика сабағын жүйелі түрде үйренгілерің келсе әрине біздің каналдан тіркеліп кетіңдер жақсы сау болыңдар